سے نہ کوئی خرید سکتا ہے نہ بیچ سکتا ہے اور جس کو نہ کوئی آپ سے چھین سکتا ہے اور نہ آپ سے چرا سکتا ہے یہ پہلا میسج ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں میں قطن یہ نہیں کہتا کہ آپ پیسہ نہ کمائیں اللہ تعالیٰ آپ کو حق حلال کا پیسہ دے آپ بلینر ہو جائیں آپ بہت بلینر ہو جائیں دیکھیں آپ کے پاس تین لاکھ روپیہ ہے اور تین لاکھ روپے کا ایک جوتا ملتا ہے جو سنیک سکن کا بنا ہوا اٹلی کا جوتا ہے مجھے اس بات سے کوئی پرابلم نہیں ہے آپ وہ سکن کا تین لاکھ روپے کا جوتا لے لیں لیکن مہربانی کر کے اس جوتے کو ٹوپی نہ سمجھیں یہ نہ سمجھیں کہ وہ چونکہ تین لاکھ کا ہے تو اس کو اٹھا کے سر پر رکھ لیں سر پر وہی دس روپے کے کپڑے والی ٹوپی جو ہے وہ سر پر رکھنی ہوگی چاہے اس لیے تو پیسے کا وہی مقام ہے یہ نہیں کہ پیسے کا کوئی مقام نہیں ہے مگر جو مقام ہے پیسے کو اسی جگہ پر رکھنے کی ضرورت ہے یہ میرا بیٹا ایک پہلا ٹیک ہوم میسج ہے جو میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں آپ کے ذہن میں لائے آپ کے آپ جب جب یہ بات کر کے ختم کروں گا آپ اپنے دل میں یہ ضرور سوچیں گے کہ کہنے کو تو باتیں بڑی خوبصورت لگتی ہیں مگر معاشرے میں تو ایسا نہیں ہوتا کسی دفتر میں کوئی آدمی بڑی گاڑی سے نکل کے جاتا ہے تو اس کا اور ہے کھٹے کپڑوں والوں کی کیا قدر ہوگی بالکل ایسا ہی ہوگا لیکن بیٹا اس موقع پر آپ نے ان لوگوں کو اپنا رول ماڈل نہیں بنانا آپ نے اپنے رول ماڈل خود کریٹ کرنے ہیں اور آپ نے اپنا رول ماڈل اپنے آپ کو خود بنانا ہے ایک تو پہلا یہ میرا میسج ہے دوسری بہت بڑی غلطی جو میری نسل اور میرے سے متصل نسل کے ساتھ ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے پاکستان کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ پاکستان برحانوں کا شکار ہے ہر وقت یہی بات ہے پاکستان برحان کا شکار ہے دوسری بنیادی غلطی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے فرد کو فرد کے لیے تیار کیا ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں بریلینٹ لوگ موجود نہیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں ایکسٹرا آرڈنری لوگ موجود نہیں ہیں مگر فرد صرف فرد کے لیے تیار ہوا ہے جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں میرا بیٹا میرا راج دلارا یہ او لیول کرے گا یہ اے لیول میں سیون سٹار لے گا یہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخل ہوگا یہ یو ایس ایم کرے گا پھر امریکہ میں جان ہاپکن میں کام کرے گا اور پھر ہم کچھ بات کریں گے اللہ کا بڑا شکر ہے ہم دو مرلے کے مکان میں رہتے تھے ہمارا ایک سائیکل ہوتا تھا اب اللہ کا شکر ہے میرے بچے امریکہ میں پڑھتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہماری چھ گاڑیاں ہیں اللہ کا شکر ہے مری میں بھی ایک گھر ہے اللہ کا کتنا کرم ہو گیا ہمارے اللہ کا بہت کرم کرم ہو گیا ہم کو اپنے ذاتی سے جج کر رہے ہیں پرسنل ورٹیکل گروتھ کو ہم ترقی سمجھ رہے ہیں ان تمام باتوں میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ فرد فرد کے لیے تیار ہوا فرد معاشرے کے لیے تیار نہیں ہوا آئی می اور مائن کے چکر میں رہا وی آور اور اس کے چکر میں نہیں پڑا جس کی وجہ سے ہر وہ چیز جو پرائیویٹ سیکٹر میں تھی وہ اوپر جانی شروع ہو گئی ہر وہ چیز جس کے ساتھ سرکار کا نام ہوا وہ نیچے جانی شروع ہو گئی ایک مجھے اچھی طرح یاد ہے مجھے اس دن وہ خبر اخبار یاد ہے جس میں پاکستان کے ٹرائیڈنٹ جہاز نے سنگل فلائٹ نیو یارک سے کراچی میں کی تھی مجھے وہ وقت یاد ہے جب ایمرٹس کی بنیاد پی آئی اے نے رکھی تھی میں نے اس ریلوے میں سفر کیا ہے جس کو رائل ریلوے کہا جاتا تھا جس کے اندر کھانا ملا کرتا تھا میں میری والدہ کا آپریشن ہوا میری چھوٹی بہن پیدا ہوئی لاہور میں لیڈی ونٹر ہاسپٹل میں اتنی بڑی ٹرے آتی تھی جس کے اندر ہم بھی کھانا وہاں کھا لیا اٹینڈنٹ تھے وہ بھی کھانا کھا لیا کرتے تھے اور ہماری آنکھوں میں ہم نے دیکھا کہ ہم جس چیز کے ساتھ سرکار کا نام لگا وہ نیچے جانی شروع ہوئی اور جو پرائیویٹ ہے وہ اوپر جس جو بندہ ایک ہاکر تھا آؤ جی، جی، کرنے والا اس بندے کی نیو خان بس سروس ہے جس کے ایک رکشہ تھا جس کا اس کی ٹرانسپورٹ سروس ہے اور جو کہ پوری دنیا کے اندر ایئر لائن کرتی تھی وہ بالکل ٹھپ ہو گئی ہے اس کا کون ذمہ دار ہے اس کا ذمہ دار اوپر سے لے کر ہم سب ہیں اور ہم سب نے اس میں حصہ ڈالا ہوا ہے اور ہم نے اس کو پاسنگ کا بگ کہا ہوا ہے میں کیا کروں جی میں کوئی ادارے کا ہیڈ ہوں میں ادارے کا ہیڈ ہوں تو میرے انڈر تھوڑی ہے یہ تو سیکٹری کے انڈر ہے اچھا سیکٹری سیکٹری ہے میرے انڈر تھوڑی ہے تو چیف سیکٹری کے انڈر ہے تو چیف سیکٹری تو نہیں ہوں چیف میں کیا کروں وزیر اعلیٰ ایسے کرتا ہے اچھا وزیر اعظم میں کیا کروں میں ملک کا وزیر اعظم ہوں وزیر اعظم پتہ نہیں یہ کہتا ہوگا پتہ نہیں امریکہ نہیں چاہتا یہ کچھ بھی نہ ہو تو اللہ کی مرضی نہیں ہے تو we are just passing the bucks individual responsibility میں جس جگہ پر ہوں میرے زون آف انفلوئنس کے اندر میں نے کیا کیا ہے پاکستان کے لیے تو دوسری بنیادی غلطی ہم نے یہ ہم میں سے جو بریلینٹ لوگ بھی ہیں انہوں نے صرف اپنے ٹاور کو اوپر کیا تو جو میری وجہ سے معاشرے کے اندر ریفلیکٹ ہونا چاہیے وہ معاشرے میں نظر نہیں آیا میرے بہت ہی پیارے بچوں میں ایک دفعہ پھر ایک دفعہ پھر سو دفعہ کہو گے تو سو دفعہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اس بات پر یہ جرم ہوا ہے ہمارے سے اس جرم کی وجہ سے پاکستان ایسا ہوا ہے اور اس کے ہم قصور وار ہیں لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ وہ نہ کرنا ہم تو چراغ اول شب ہیں شام ڈھلے بج جائیں گے لیکن تم سب آخر شب تک دیپ سے دیپ جلائے رکھنا